Meu, eu invadi uma casa de uma pessoa vestida assim, meu. E o cara tá aqui! Corre! Corre! Sai! Oh! Tá aqui, não sei como. onde vai minhas ideias? Olha no que deu. Deixa eu testar essas coisas pra fingir que não tem nada. Eu entrei aleatoriamente. Aleatoriamente. Porque essa lanterna aqui que eu tenho. Mas se subir aqui me dá ferrado. Missão achar o craft e roubar, gente. Vou roubar os meninos também, então né? what you do yourself you Tá Minecraft. ¿Qué más? Él es su pode, Matheus. Cara, pra escutar qualquer momento, pode voltar. Estou tá na verdade suspeito lá fora. Hum. Alguma coisa. É faz alguma coisa aí. Alguma é coisa aí. Uh, meu Deus. Всем под списом. Я так не понял. это происходит. Готовим на заказ. viu? Você viu? O cara passou respingou que não é, viu? Ele porque ele pego, prende, mas agora você tem casa pra, pra ficar seu Eu posso impostor aqui que sou eu. Tá, tá, aí, aí, tá em casa, porque eu tô assombrando as Eu tô... Faço, faço raspando. Sai tá daqui. sea... Hmm, estou de casa que eu sou burro. Hum. Esse cara tá fazendo um par de errado. Uh, falta pouco, falta pouco. Cara, meu caixa demais, viu? Tá tá she was. tá bom. Não, aí não tá bom. Tá bom, não. 他都哭了，他都哭，哭啦，哭啦。 Pois. Que. Casa que invadiu. Casa que invadiu. Vou criar é a última casa, gente. A última casa. Nossa, não, não. Não, já invadi. Saco, Aí, vou invadir essa sem correndo. Então, na porta. Tô gravando vídeo, pai. Perdi. Mas, gente, tchau.